aku lagi hari ini aku di tempat kunci atau agensi atau kantor ya guys acara halal halal tapi sudah selesai acaranya saya telat tadi jadi kita nge-review ah. nge-review saja ya guys apa saja uh, di dalamnya atau yang disuguhkan tadi halal bihalal ya guys dan teman-teman eh, teman-teman uh, persejuangan atau teman-teman devisa go. aku sudah ikut dengan jenis ini 10 tahun guys jadi seperti keluarga sendiri let's go ketupatnya Bapak, itu teman guys. Apa saja? Iya Mbak ada opor, ada ceker ayam, ada nah, ikan goreng. Siungap, bebek goreng, ayam urap guys. Ah? Ada mie, ada sambal, ada ketupat, jeng jeng ada sayur, ada Mbak Emak ketupat sama Mbak Ida ada peyek guys ya itu itu jadi rondo ada Mbak E ini ini ini blasteran Indo Indo Cina guys namanya Erwat. Erwat berapa tahun? Uh, eh, Ewat kita soya ewat kita saya, enggak ewat kita saya, am saya lau saya, ya mau ah, ewat, ewat kita saya, ewat kita saya, enggak, itu ewat sama temannya guys itu teman barunya datang ini mbaknya ini ting ting apa itu bonekanya di sana guys ini namanya kantornya Gordon Monas ada es ada ada ini guys ada kuku ada si cantik yang baru datang hmm dan ada Mbak Ida yang sedang makan Mbak Ida sama Mbak Susan kace ini sewat ini sewat itu kalau ditanyain seperti itu guys lihatin tuh wajahnya sewat kalau ditanyain seperti itu dia hmm, kurang lebih lima tahunan ini sewat leher batin dia lagi makan makan itu kace kace Okay, this reminds me of Prank Master, where you're trying to control, basically. But this one I like the, the cartoon style. I like the, the artwork Ayo, sewot, hati-hati lah. The Grim Reaper is like a Oh, and yeah, we have 850 coins. Let's try to find something. Okay, yo, you got a nice pad. Okay, wait, this is the whole game is upgrading the Grim Reaper's apartment. Di sini kan rasanya eh? lebih kecil guys. Warna di, warna di mbak. Ada okay, Aku cepet men Cewa tadi. Caca Mbah Kemah kemah Mbah Seorang orang noleh orang noleh Dari dulu dari dulu malu Gak mau nengok bilang malu dari dulu Mulai udah balik Rene kaca Lapo mak kuado timbalak balik. Mah ndi? Terang ke sore. Seksi memang berkondi seksi. Ini seksi nih guys. Seksi. Sudah mau sapa prep? Si seksi seperti ini guys. Dia seksi. Aku nggak seksi ya guys. Ada semongkol ya guys. Mbak bagus ada kuenya juga. Caca. Bahan. Krema. Kongkong apa yeye nya lo. Dia malu lo? Caca siapa? Ingat nggak? Eh, ingat nggak? Eh. eh. Prasmanan ceritanya kes pokoknya Prasmanan Kak Ika She's sexy guys. Ini perutnya ini ini agentnya namanya Golden Monas guys wah bagus menurut saya Oh ya, Oh, biar mulai yang gawa tas saiki. Eh, Arman Armanto? Ini buat tempat. Enggak, itu lagi ada orang, lagi ada orang. Ya udah gitu. tadi tadi tadi tadi tadi tadi tadi tadi tadi tadi tadi aku itu ngevlog kak ngevlog tadi tadi mau tadi tadi tadi tadi seksi namamu siapa mbak tadi oh, Dewi Persik dia katanya guys uh, perawan tapi bukan perawan perawan ini guys aku mau main ya guys es buah mau mau minum itu aja minum yang yang dilihat Ewat adalah seperti ini ya, bahasa Inggris complete. Game, game guys. Ini Sarawat I love you. Sarangi eh, guys. Sarang you guys. Sarang you. Sarang what? Barbie What's up? I think it has to do with the dog. Okay, I'm gonna give the dog the chicken. No way, we got the new skin! Whoa! Wait, this is okay, we gotta get this one.